大家好，我是 Toby。上个周末我们去 Oberstdorf i m Allgäu，这是德国南部的山脉。对我来说，就像是德国的小九寨沟。德国人最喜欢度假方式就是找个民宿，可能每次度假去同一个民宿，在山里面徒步远足，或者骑自行车，单纯享受这样大自然的宁静。今天我就带你们体验德国这种度假的方式的感觉。 你们的马怎么叫？你们的马。哈哈哈哈哈哈！没教